fíjate, el domingo, eso de la madrugada, o sea, de sábado para domingo, eso de la madrugada, concisamente la casa estaba sola, nosotros no estábamos ahí, el estaba fuera del país, llegó exactamente. Y yo estaba en una actividad y no estaba en la casa. Eh, llegaron unos bandidos, unos delincuentes ladrones, penetraron a, a, nuestra casa, desmontando una puerta de hierro en la parte trasera de la terraza, y realmente en poca palabra, no mudaron, o sea, nos llevaron todo lo que vestimentas a la familia total, nos llevaron todo lo que son las prendas, no nos dejaron un zapato a ninguno de, lo que vivíamos en la casa, se llevaron también un dinero que tenía el hijo mío eh, en, la casa, eh, también también llevaron una, una salma de fuego que teníamos, indiscutiblemente que fue un robo magnífico eh, realmente quiero también aprovechar y agradecer a, la policía local, encabezada por Eduardo Ten, ha hecho un trabajo muy importante. En el momento preciso de domingo temprano, le notifiqué y llegué inmediatamente al lugar del hecho. Y desde ese momento hasta el momento se ha venido trabajando fuertemente. Anoche se hizo una, una eh, no enfocada, digamos, a, una gran cantidad de haitianos que viven en la zona de Caperuza, Caperuza 1 y Caperuza 2, lógicamente cerca por donde está el, el play de los, de los, ingenieros del CODIA. Eh, tenemos una gran cantidad de haitianos. Quiero hacer un llamado a las autoridades porque realmente San Francisco de Macorís estamos, estamos totalmente repletos de haitianos. Y la gran mayoría de esos haitianos realmente vienen de visita, según yo estuve investigando, por semana a nuestro pueblo. Entonces aprovechan realmente hacer los robos y nos están cargando, cargando todo lo que, pueda robarse, se lo llevan para ti. ¿A cuándo asciende el robo, más o menos? Eh, no tengo un número preciso, pero realmente, eh, ¿qué te digo? Vamos, todavía no hemos hecho un levantamiento real, pero hablamos de millones de pesos que nos llevaron, sumando todo lo que realmente uno entiende, cosas de valor que nos llevaron. Podríamos hablar de dos millones de pesos, podríamos decirlo no con gran precisión, porque todavía no nos hemos sentado con el hijo mío para determinar realmente la cantidad precisa y concisa del robo.